José Antonio, esta primera victoria del Licey, ¿qué le parece? Ah, una victoria bastante buena. Creo que comenzamos con buen pie, ah, pero quedan todavía bastante partidos que jugar, así que simplemente es el primero de, lo que nos resta por ganar. ¿Hizo el trabajo completo el picheo hoy? Sí, sí, claro. El picheo ah, tuvo dominante en el juego eh, tiraron bastante bien los lanzadores en el día de hoy, así que eh, fue una victoria donde nos ayudaron ellos bastante. Offerman, ¿qué tiene que decir? El corrido sale como favorito, porque ustedes sorprenden, como siempre ganan el primero a través de picheo y un buen bateo. Bueno, ellos, claro, va a ser siempre favorito porque la manera que han jugado, pero eso no significa que las cosas vayan a suceder como, como lo han planeado a todo el mundo simplemente eh, en el terreno de se saben la cosa, así que yo tengo un equipo donde ellos van a competir y, esperemos a ver qué pasa al final de todo. ¿Cómo va todo para mañana? ¿La alineación igual, todo, el picheo? Ah, vamos a tratar, sí, el picheo tenemos a Maya en el día de mañana, así que esperemos a ver cómo, cómo, nos va en el día de mañana y esperemos que nos vaya bien. nos ¿seguirán rotando los que es el cerrador? Juan Carlos, Carlos Marlon, ¿estarán rotándolo así? Ah, sí, sí, sí, nosotros tenemos, nos podemos dar el lujo tenemos tres, tres eh, cerradores que han hecho su trabajo en esta liga, así que podemos darnos el lujo de usarlo a cualquiera de los tres. Relativamente se usó poco relevo por los siete innings de Askin. Yo creo que eso es un bono para la situación del diseño Sí, claro. asking eh, Askin pichó fantásticamente bien. Ah, nos ayudó bastante porque eso nos permitió a no usar el relevo nosotros, a, más usar poco relevo, así que eso nos ayuda en beneficio a nosotros el, juego de mañana, ¿cómo lo plantea? ¿Cómo lo ve? Hoy tuvimos un juego de picheo. ¿Mañana considera que se puede esperar algo parecido? Ah, bueno, en, este juego, en este deporte, nada se puede predecir. Cualquier cosa puede pasar. Así que simplemente esperar el día de mañana y tratar de darle un partido bueno. Es lo único que, debemos enfocarnos y prepararnos para eso. Creo que está bien. bien ¿eh? ahí. Está bien, Terminamos. Correcto. Correcto bien. Sí, porque te va a ganar el que se... Espérate, que, espérate, que estamos en el aire, espérate. <laughs>